kalian berada jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru untuk sahabat semua di rumah. Hari ini masih dengan rangka liburan holiday Ayu 3 di Korea hari kelima. Ayu Tinting hari ini membagikan 5 postingan terbaru di akun Instagram pribadi miliknya. Hari yang baik, tulis Ayu Tinting 53 menit yang lalu. Kemudian banyak sekali komentar dari para sahabat yang memberikan tanggapan bahwa Ayu Ting hari ini terlihat sangat cantik. Ada Kiki Saputri juga nih yang mau komentari 46 menit yang lalu kok kita nggak ketemu. Ya tadi teteh duluan, Kiki Genami Hububu terus Ayu Ting. Cantik Bu Ayu, bahagia selalu Bu Ayu cantik. Kenapa Boy nggak ikut katanya mau ke Korea Barat? kita meninggalkan dulu Boy William ya kita melihat nih kebahagiaan Aitatik bisa bersama dengan Dirkes Humaira Razak bermain dan juga melihat pemandangan-pemandangan indah di Korea tepatnya di Petit Friends in Korea inilah beberapa nuansa indah yang ada di Korea yang memang sedang dinikmati oleh Ayu, Bilkis dan juga Nurul Rustami serta Shiva dan juga anak kecil yang sangat cantik Semehra dan inilah kegiatan Ayu Ting hari ini hari kelima di holiday nya wah nggak kerasa dia ya. udah lima hari aja nih Ayu bermain di Korea semoga sehat selalu rezekinya selalu dilancarkan bagi sahabat semua jangan di skip nih ada beberapa kegiatan lighting yang hari ini pastinya seru untuk disaksikan. Oke sahabat semua, Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy holiday untuk semuanya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kis, mau kemana? Sini dong. Mana? Masuk ke dalam. Hmm. Mau lihat? Masuk ke dalam sini dulu kali. 집에 가고 싶어? 집에 가고 싶어? 가자. 왜 네, 집에 가고 싶어?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 nonton nggak boleh masih kecil nanti kalau udah besar ya tuh ayah mau pergi ayah ayah lu nggak mau ayah maunya tiduran di sini Ella, ada, ada, Oh, lala. Ini mama sama kakak Ikis. ah Ngobrol. Anak siapa? Yang cantik. Iya. Nggak mau bobo. Iya, nungguin Bunda Ayu ya. Iya. iya, nungguin Bunda pulang ya. Iya, tuh Bunda dikit lagi pulang. Ya, Bunda. Lihat Bunda nih. lihat sini satu bulan malam bersujud kepada bersujud kepadamu Nabi Yusuf satu dua Bun lagi makan Uyan banget Dah Bun lagi makan Uyan banget udah pulang kakak ikisnya kita jemput ya ya kakak ikisnya kita jemput ya hmm. sayang kakak ikis ya sayang kakak ikis ya merah juga ya kakak iya. ikis dadah dadah dadah dadah dadah mau kemana mau kemana jemput kakak Ikis kita jemput kakak Iki Nela Nela mamanya mama yang bawa ah.